E aí, pessoal? Aqui é a Paloma. Na semana passada, eu acabei jogando contra um inscrito nas ranqueadas. Ele me pediu para postar a luta, mas nós jogamos uma hora que eu não estava gravando. Essa semana aconteceu de eu jogar com ele novamente, então eu vou colocar o replay da primeira luta que vai estar sem áudio. E depois a nossa luta dessa semana. É, o nome dele é Daniel e obrigada, Daniel, pelas partidas. Você jogou muito. E eu espero que todos acompanhem o vídeo até o final. Muito obrigada. Então, vamos para o vídeo. Yeah. Round two. one. This is real power. Round two. Final round. Fight! Como vocês viram, não foi fácil a luta e o adversário jogou muito bem. Agora vamos para a luta dessa semana. Round one. E aí, pessoal? Aqui é o Paloma, estou jogando nas ranqueadas, enfrentando o Cad. Vamos ver essa luta como que vai ser. Tá. o Kag é, é nervoso. Tá preu. Vou. Isso, vai sozinho. Ai, que eu terminei. Eita. Shoryuken bem na hora. Yes! Round two. Fight. Eu tô aqui. Atento com. Vai dar essa magia. Ah, espero que não receber farofa aqui flecha ali, certo? Você vai ver. Calma. Ah, ela! Eu coloquei sua mãozinha. Gente, tô tentando me aproximar. Vá, agora segura essa! E que ainda não acabei não. Ah, que medo. Não! <laughs> Me enganou. Ah. Final round. Fight. Aqui na calma. Um golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro devagarzinho. Poxa vida. Ah! Capa, capa lá. Cara, tô me deixando tonto. Chega! Não, eu não posso perder as oportunidades. Continuar aqui, ó. Bem atenta. Estou bem preparado. Calma, te ajeitar aqui. Que é aos poucos e bater com tudo. Vai aí. Vá! Fica aí! Chatei desse cantinho. Tchau! Round two. Fight. É. Eu tô, eu tô vendo que esse jogo aqui... Caramba! Tem que me concentrar aqui no, no neutro, porque ele gosta de fazer confirme. Ó, ganhando feio. Oh, não. Tinha que saber criar vídeo de desespero. Ah. Final round. Fight. Eu ainda queria eu ganhar. <laughs> que não pode desistir, tem que fazer de tudo até o final. Tá como? Vem aí, né? Round 1 Fight! Eu vou. Vem, que eu tô bem esperta. Tá aí. Chega! Vá pra lá! Nossa. Vai, Vai super! Eu vou ter que ganhar! Toma, tchau! Uh! Ai. À? Trời ơi! Thảo mặt! amarelo. Meu clássico. Chega. pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, comentem, deixem seu like. Então, até mais. Tchau!